Y hmm. uh. Bueno, gente, yo soy Fe, estoy con el Luca. Con Juanchi. Juanchi que respecta al Luca. <laughs> Vamos a hacer la partida. ¿Dónde íbamos a ir a robarle? Vamos rojo, eso. Yo saco... ¿Y Kimi está jugando al Draken? Acá, acá. Voy a esperar para ver qué saco, si saco paredón o no. ¿Subiste paredón o no? Todavía no subí nada. <laughs> pero vamos, pero vamos, vamos. A mí que no hay nadie. ahí, mirá, mirá. ¿Quién anda ahí? Sonó, <laughs> sonó a Blitzcrank. Sí. Oh my fucking god. Bueno, vienen todos, trago, vienen todos, trago. Hay que dársela. Quitea, quitea, quitea. Dale, dale, dale, dale, dale. Bien. Oh, no, oh, no, oh, no. <laughs> se me flash. Mata, mata, me mata, me mata. Panic flash. No, no, no te mata. No te mató, Taro. <laughs> Rajá de ahí, por favor. No, yo lo mato, boludo. Rajá Guzmán. <laughs> Chaco Guzmán. Ahora lo mató al licra. Vení, vení. ¡Impresionante! ¡Presionante! ¡Ah! ¡Ah!